BMW, tetëqind e shtatëdhjetë milionë dollarë investim për automjete elektrike. Prodhuesi gjerman i automjeteve BMW do të investojë tetëqind milionë euro në shtetin qendror meksikan të San Luis Potosi për të prodhuar bateri me tension të lartë dhe modele plotësisht elektrike Neue Klasse. Zgjerimi, i cili ka si qëllim shtimin e rreth një pikë zero zero zero vendeve të reja pune në operacionet e saj në shtetin meksikan, është shtytja më e fundit e BMW për automjetet elektrike, EVs, pasi do konvertojë më shumë se gjysmën e shitjeve të saj në makina tërësisht elektrike deri në vitin dy mijë e tridhjetë. Më shumë se gjysma e fondeve që do të investohen në Meksikë, pesëqind milionë euro, janë të destinuara për qendrën e montimit të baterive në terrenet ekzistuese të fabrikës së prodhuesit të makinave dhe rreth pesëqind punonjës shtesë do të punojnë atje. Treqind milionë euro të mbetura do të shkojnë për përshtatjen dhe zgjerimin e karrocerisë dhe ndërtimin e një linje të re montimi për të instaluar paketat e baterive. Ne do të fillojmë ndërtimin e shtesave dhe montimit të ri të baterive në fillim të vitit dy mijë e njëzet e katër dhe do të fillojmë të rrisim prodhimin në fillim të vitit dy mijë e njëzet e shtatë, tha kreu i uzinës Harald Gottsche për Reuters. Njoftimi vjen pas disa zgjerimeve të tjera të mëdha nga prodhuesi i automjeteve në muajt e fundit, duke përfshirë një investim prej një. shtatë miliardë dollarësh në Shtetet e Bashkuara dhe një shtytje prej dy miliardë eurosh për të ndërtuar një fabrikë të makinave elektrike në Hungari.